现在这个点底下有石斑，我们现在换上盐月来玩啊！盐月的话一定要配软杆子、细线。给大家。放头，有了，底下一停它就中了，小的，小的跟刚才那差不多跟。 放下去看看有没有可能钓一条大的鱼上来。你来捞你，哦，不着嗯， <laughs> 哼，使劲跑，你看，多么有有诱惑力的鱼饵。 大鱼也不说来咬一口吗？哎，有了有了有了有了，大的来了，哈哈哈大的来了，真的假的？真的真的，大的咬上了。你看的好夸张啊，是杆子软。 让我看看是不是把它吃吃回去。就是先钓一条小鱼，然后放着等着大鱼来咬。摆路，摆路，摆路，摆路。哦。摆路，摆路。快点。 ไหนโอ้มันจะลืมมันไม่ได้กลับมันกินมดไหมไม่เนี่ย 来了，来了，阿廖。嘿，三个波，跟轮了。开关门，把那个放。嗯，waiting for，把牙一 lick，把牙一。行。嗯。走。哈哈哈！没 <laughs> 看到小鱼，小鱼已经吞下去了。这有十斤，这五公斤了。哦，我说有没有十斤？五公斤，有了。 嗯，关注我，一起去钓鱼。